मेरे सामने से जब वो गुजर जाते हैं मेरे सामने से जब वो गुजर जाते हैं बारिश लिए बादल चले आते हैं बारिश लिए बादल चले आते हैं मेरे सामने से जब वो गुजर जाते हैं मेरे सामने से जब वो गुजर जाते हैं बारिश लिए बादल चले आते हैं बारिश लिए बादल चले आते हैं तू मेरे नसीबों में लिखा है ये जान ले तू मेरी लकीरों से जुड़ा है ये मान ले हो तू मेरे नसीबों में लिखा है ये जान ले तू मेरे लकीरों से जुड़ा है ये मान ले तू भी कभी होटों से ज़रा मेरा नाम ले आगे आके मेरी दोनों बाहें ज़रा थाम ले तेरी आहटों से मौसम बदल जाते हैं तेरी आहटों से मौसम बदल जाते हैं बारिश लिए बादल चले आते हैं बारिश लिए बादल चले आते हैं